Akhenaton, Akhenaton Akhenaton, Akhenaton Buscarei te explicar Minha origem solar Parece familiar Até irei fecundar Buscarei te explicar minha origem solar. Parece familiar, até irei fecundar. Eu sou Atom, Akhenaton, do Deus Sol, encarnação fecunda a mais bela, mais bela existe. Sua mãe terra, minha Nefertiti, sou o sol fecundador, fecundo a mãe terra com o meu calor. Sou o sol fecundador, fecundo a mãe terra com raios de amor. Akenaton, Akenaton, Akenaton, Akenaton. Buscarei te explicar minha origem solar. Parece familiar, até irei fecundar. Eu sou Atom, Akhenaton, do Deus Sol, encarnação Fecundo a mais bela, mais bela existe. Sua mãe terra, minha Nefertiti. Sou Atom, Akhenaton, do Deus Sol. Encarnação, eu fecundo a mais bela, mais bela existe. Sua mãe terra, minha Nefertiti, sou o sol fecundador, fecundo a Mãe Terra com meu calor. Sou o sol fecundador fecundo a mãe terra com raios de amor. Akenaton, Akenaton, Akenaton, Akenaton, Akenaton, Akenaton solar virilidade contra a escuridão algoz. O sol se fez carne. Akenaton, Akenaton, solar virilidade contra a escuridão algoz. O sol se fez carne, Akhenaton, Akhenaton, habitou em